Salut! Uite, în seara asta vreau să-ți improvizez despre a critica. O să-ți pe doamna asta, ia să vedem dacă îți place. Mulțumesc, Mirela, pentru verb. Uh, uite, nu, nu fac reclamă, clar nu fac reclamă. Pentru tine ce înseamnă a critica? Căci pentru mine este chestia asta, uite. Mie nu-mi place de dânsa. Și cred că o am înăuntru meu din cauza că o critic. Tu ce părere ai? Spune-mi, te rog. Ceau!